Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo, donc entre amis, voilà, sur du Survival Gabriel, voilà, donc c'est la nouvelle saison, euh, donc à la, comme je vous l'avais annoncé, c'est ce qui remplace euh, donc Age of Gabriel, voilà, donc euh, je, je, me suis fait donc mon petit nid tranquille, voilà, mais on va attaquer par du par déjà quelque chose. On va mettre en les options en marche parce que je vais faire en facile. Voilà, je vais faire en facile. Donc je vais mettre les options en marche, c'est bon. Donc normalement, euh, on va directos dans le Nether. En espérant que si c'est obtenu, aller au fond des choses. Donc j'ai gagné un petit succès. Ah, mais je pars. Allez hop. Euh, ça lag un peu. Alors, pourquoi est-ce que ça lag comme ça sur toi tu vas me... Voilà, donc on n'est pas ici pour faire de la décoration, hein, on est là pour, euh, pour essayer de chercher immense. Moi, je, Alors, je vais les conseils du quartz. c'est quand même anormal que... que je ne trouve pas de sortie. Parce que là, ça me semblait être parfait pour une sortie. Attendez. Il n'y a rien ici. Bon, ben... Attendez, j'ai oublié de prendre quelque chose, donc du coup... Cette... Allez, charge le terrain. Qu'est-ce qui se passe J'en... J'ai oublié. Déjà, on va faire ça, ça, ça. Voilà. Ça, on est OK. Quoi J'ai plus de... Euh, vu que j'ai pas mal de redstone, on va faire des torches en redstone. Comme ça, ça ça marquera mon passage en fait si vous voulez parce que c'est ce qui me je pense que c'est ce qui me manque c'est un moyen de regarder euh, et je crois que j'en ai pas assez en prendre encore de la redstone oui, j'ai carrément, vous voyez, j'ai carrément zappé qu'il me fallait euh, un moyen de me localiser. Hop. Et donc, le reste de la ristone, on va la mettre là. Alors, tac. Et on va mettre le quartz aussi, si tant y est. Voilà. Euh, j'ai dû faire, eh ben, le fer va venir là. On va essayer de pas tout tout bouffer quand même. Hein. voilà. premier épisode de Survival Gabriel, on va dans le Nether. Pourquoi est-ce que ça rame du steak Quoi ça nous amène Un cul-de-sac ici Ah non mais je veux pas que ça m'amène dans un cul-de-sac moi. ma pioche en fer efficacité, je pense que... Ah Putain, vous allez pas me dire que... J'ai pas arrivé à trouver une sortie dans ce que... dans ce maudit labyrinthe. ici, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et si je remonte ici, si je remonte ici, ça me ramène au portail. Vous n'allez pas me voir. Euh, vous, n'allez avez pas regardé mes vidéos si euh, si dès le premier épisode je suis bloqué dans le Nether. Donc je pense qu'il doit y avoir une autre sortie quelque part. Bon. Voilà. Voilà donc. Putain. Bon, il faut que je mette... J'ai fait un truc. Voilà, chose que il faut jamais faire, hein. Quand on parle dans le nether, partir sans un seau d'eau. Et là, comme je me suis mis en paisible, là, c'est... Euh, voilà. Comme je me suis mis en paisible, je ne brûle pas. Donc en gros, si je continue par là... Donc en fait, si, si, je, si je suis mon raisonnement, donc, si je continue comme ça, ça va pas le faire. Par contre, et si j'essayais de monter. Peut-être que si j'essaie de monter, ça va... J'ai peut-être coupé quelque chose, hein, euh, mais à mon avis, c'est... Je dois être... Euh, Ah, est-ce que j'aurais trouvé une sortie euh, momentanée Alors, par contre, on va se faire... On va le marquer le passage. Est-ce que j'aurais réussi à trouver une sortie, oui ou non Ou est-ce que je vais être encore bloqué quelque part De toute façon, tant que je touche pas au pigmen. Bon, ça m'amène à encore un gouffre. Et en général, là, quand il y a du feu, Voilà. Euh, hop. C'est je suis où moi là Donc déjà j'ai vu qu'il y avait un truc par là d'intéressant. Il a où le truc par là d'intéressant À part le quartz, voilà. Je suis complètement paumé. Euh... si, je sais où je vais, je sais où je suis, mais bon, c'est... Euh, Me dites pas qu'il va falloir que j'éteigne tous les feux pour avoir quelque chose. Parce que là, c'est c'est pas intéressant, ça. Donc apparemment, ouais, c'est... Euh... Bon, bah il faut que je continue à remonter alors, du coup. Donc là, je pense qu'il faut continuer à remonter. Voilà, ou alors on va faire, on va faire à la bonne vieille école, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va se mettre à creuser comme ça. Ah, et tac, tac. Bien sûr. J'ai déjà... Alors, si... Si ça... Oh Ça veut dire que, en fait, si je suis le plan, on va suivre le plan du quartz. Donc, si je suis au plan du quartz, là j'en ai plus, mais attendez, on va faire ça. Ah bah écoutez, c'est déjà pas mal, non Une petite vidéo d'exploration du, du Nether, où j'arrive pas à trouver une sortie adéquate Oui, mais... Je crois qu'elle est là, ma sortie. Ouais, elle est là, ma sortie. Elle est là... Non, il est pas là, mon portail. Il est où, mon portail Pourtant, c'est bien par là que j'ai arrêté de creuser. Qu'attendez... Ah ben oui, mais... <laughs> Je suis bête c'est là hein. Et donc, si je repasse très rapidement, là, donc on est bien d'accord que là, il y a de la, s'il y a de la lave, Là, vous êtes en train de, de vous dire, mais je triche. Oui, c'est tout à fait vrai, je triche. Mais bon, c'est c'est pour la bonne cause, parce que j'essaie de trouver une... une sortie. Et pas moyen... Pour pouvoir commencer une aventure, vous voyez, c'est... J'ai même pas préparé ça. J'ai fait que mon chez moi. J'ai même pas prévu quest se passer. Et là, il y a quoi là Là, il y a encore une impasse. Mais où c'est que je vais arriver à trouver ce que je cherche Parce que toutes les, toutes les, euh, Va falloir que je... Va que je mine comme un, fada pour pouvoir essayer de trouver une, sortie dans, dans ce labyrinthe. Ah, je mine comme un fada pour essayer de trouver une sortie dans ce labyrinthe. Et là, qu'est-ce qu'on a là Oh Oh oh oh, attendez. Je vais pas donner Je vais pas vous donner de faux espoirs, mais il semblerait qu'on ait... Ah ah Et là, qu'est-ce qu'on a Un lac de lave. Et derrière ce lac de lave, est-ce qu'on... Est-ce que éventuellement on aurait un passage vers le lac de lave ça serait une première là. Je vous promets que dès que je trouve une sortie, je me remettrai en, en facile. Mais il faut que je trouve la sortie. Et c'est ça qui est un peu emmerdant. Je crois que je me suis mal placé parce que là... Ah, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oh, punaise. Donc au niveau du lac de lave, c'est mort à part du quartz. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse du quartz Je peux faire... Euh, si, je peux construire quelque chose avec du quartz. Mais je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, une aventure totale dans le Nether. Voilà, donc là, il n'y a rien. Et là, à part récolter du, des briques du Nether. Et vais épuiser ma pioche en jams pour... Excusez-moi, je me suis fait une frayeur tout seul. J'ai ma... Oh j'ai ma veste qui est tombée. Par contre, si c'est... Euh, si c'est réellement ma sortie... Non. Eh ben voilà, j'ai trouvé ma sortie. Ah ouais, alors là j'ai trouvé, j'ai bien trouvé ma sortie. Donc en fait il faut que je mette une torche ici, voilà. Pouf, je suis content. Donc, allez, on va, on va. Voilà après euh, une. Euh, voilà, après une longue période de temps, hein. Voilà, le temps que ça se mette. Oh là là. On a déjà un gast là. On a déjà un ghast qui vient nous tirer dessus. Euh. comme ça alors que j'ai même pas d'arc pour commencer. Euh, par contre, il y a de ça. Ça, je dis pas non. Ah, saleté de Gast euh, qui me tire dessus Au secours Vite, vite, vite, vite, vite, vite. Elle est où ma torche Elle est où ma torche Elle est où ma torche ma torche est là. Donc hop. Oh putain la qui me retire dessus. Putain. Oh putain, il faut que ça soit un truc que j'ai déjà posé. Ok, là, voilà. Putain, mais qu'est-ce qui me... Non, merde, voilà. voilà. On n'a pas eu ce qu'on voulait, mais... Euh, on n'a pas eu vraiment ce qu'on voulait, mais bon. C'est déjà pas mal. On a découvert une sortie. Attendez, là... Non, là ça mène pas une sortie non plus. Donc maintenant tâchons de retrouver nos... le portail du Nether pour terminer. Oh putain, je... Bon ben, faut faire hyper attention là, voilà. Hop. Et donc <laughs> j'ai bien fait de faire attention, oui. Et là, de ce côté, c'est plus safe. C'est plus safe, ouais. Apparemment... Si là, je saute dans le trou. Hop là. Bon, j'ai plus me mettre... Euh, attendez. Voilà, là. Attendez. Le passage, il est là-haut. Parce que là, il y a quoi là Ah oui, il y a le gros lac de lave. Attendez un peu. Ouais, donc... Voilà, au début, voilà, c'était la première exploration du, du Nether. Hein. Fallait pas s'attendre à grand chose, mais comme comme j'étais jamais allé pendant ma préparation, Ah, parce que pendant la, construction avec euh, tout ça, là, je peux vous dire que j'en ai fait des choses. <laughs> on va terminer l'épisode euh, tranquille. Donc c'est première visite dans le Nether. Hein. Donc on a un stack de quartz. Donc là, je suis retourné en... Euh, je suis pas en peaceful, hein, je suis en... Oui, j'ai bien retourné mon, mon truc, donc heureusement que j'ai balisé le chemin. Alors oui, j'ai laissé du quartz, oui, je sais, vous allez tous me crier, t'as laissé du quartz Allez, rien que pour faire plaisir, j'y retourne. Allez, hop. Et c'est bien parce que c'est vous, hein. Ah oui, et là c'est mon passage. Là c'est quoi ça Ah oui, là c'est mon passage et il doit y avoir de la lave dans les parages. Voilà. Là il y a de la lave. Alors, si ça pouvait se bouger, ça m'arrangerait. Comme ça, peut-être que je verrai des... Pigmen sortir de quelque part. Et ça m'aiderait, moi, à rentrer. Alors bien sûr que le temps de chargement est lent. Voilà. Moi je suis fada moi. Je, me suis un barjo. Voilà, comme ça les Pikmin. S'il y en a Eh ben, ça me semble être une excellente idée pour pouvoir remettre un coffre. Mais un coffre euh, là. Un coffre à deux places de préférence. Pour pouvoir y déposer tout ça. Le quartz, les verrues, voilà. Non, c'est moi qui fais une gaffe. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais une gaffe. Il fait qu'il temps dehors. Est-ce qu'il y a des stremons ou pas dehors ah, ah oui, avec la beauté de la chose. Ouais, il y a un peu de strumond dehors, donc euh, si on allait un peu vu qu'il fait nuit et vu que j'ai une épée euh, pas mal enchantée. On va voir. Et est-ce que les strements sont intéressés par... Euh, Ouais. Allez, hop. Toi, ça serait bien que tu me passes un arc enchanté des fois. Du fil. il est temps que je rentre chez moi là. Eh, pas mal mon camouflage finalement, hein Ah mais ça va moins m'embêter ça du coup. Si j'ai euh, deux si j'ai deux arcs comme ça, Non. Ah la vache, mon armure elle a, pris un peu cher. On va faire un autre petit tour à l'extérieur. Allez, viens là l'araignée, viens là, viens là, viens là, oui, viens Putain. C'est que ça m'énerve. Vas-y, tape. Tape, tape-moi, tape-moi, viens. Viens, tape, viens, tape, tape encore, ouais. Tape encore. Deux fils. Hein, J'aimerais bien en avoir un troisième, comme ça je pourrais me faire un arc complet. Euh, vous voyez, j'ai pas l'habitude de la nouvelle euh, mise à jour du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, des flèches Ah, je vais avoir une sorte d'ange gardien. Pour pas avoir été buté dès la première nuit. Où je me suis mis en... Ah oui, mais il y en a un là. Bonjour, tiens. Bonjour le skate. Bonjour, bonjour, bonjour, ouais. À part tes os. Oh là là, il y a du creeper. Il y a du squelette et du, du creeper. Oh. Lâchez-moi la grappe Bon, ben c'était un, un, épisode un peu euh, long. Hein, euh. la première découverte du Nether. Alors, je vous promets que pour le prochain épisode du Nether, je ferai un, je trouverai un petit chemin tranquille où, où je, où je vous ferai bien. Euh. Est-ce que Là, j'ai encore des os. Des flèches, voilà. Ça, ça, ça. On va vite aller voir pendant la journée euh, là où il y avait des, monstres, euh, ils ont laissé quelque chose d'intéressant. Oui, là, il y a... Là, il y a... Ça, veut dire que je suis à la limite. Ça veut dire que... Là, si je vais là, je tombe dans le vide, c'est ça Euh, non, il y a quelque chose qui m'empêche de tomber. Donc euh, après, je sais pas... Euh, est-ce que vous pouvez euh, me dire le craft pour pouvoir faire, par exemple, une... il y a un truc que j'aimerais vous faire pour le prochain épisode, ce, pour ceux qui s'y connaissent, alors j'aimerais faire euh, un genre de grande une genre de grande carte euh, là parce que moi la petite euh, je l'ai pas sur la gauche donc euh, enfin sur la droite donc j'aimerais bien faire une genre une grande carte de la de la carte en elle-même quoi voilà voilà donc donc on va voir euh, si, euh, si cette vidéo dépasse les 10 vues, je continuerai, sinon j'arrêterai Minecraft définitivement. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous, je vous dis à plus, donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao